各位车友，大家好，我是老猫，欢迎再度观看铁之志。老猫不负责任机车评论。好，今天为各位所介绍的是老猫的新款手套。哦，对不起，更正是猫老大毛毛的新手套，毛毛三号触控新手套。他是老板，猫老大。毛毛三号手套是一款夏季手套。 它是新开发哦，就是我们呃二零一三年即将上市的最新的手套。那它除了是夏季用的手套之外，它最大的不同在于，它是一款触控触控手套，也就在这三指上面哦，它可以做呃那个手机的操作哦，做一个滑，就是你拿手机要直接这样操作的一个功能。这是这双手套最大的不同之处。那其他的外观方面跟毛毛二号是基本上是相同的。 啊，各位车友，如果有需要的话，那就请上我们的 T P K 商城，可以看到这一款手套的详尽的介绍。